那那我在这边就是带大家写写一次。 这边就是从从头带大家去写一次，那在这边大家可以跟着我做，那大家先一开始先 new 一个那个 Android 的那个 project，那取名叫什么？ 又好了，又好了，好了。那这是版本四点零，麦克区。 然后它 create 这个 jar 那个那个 project 之后，要先记记得先把那个 jar 先加进来，然后点右键，点 build path，然后 configure build path，进来然后 add 那个 external jar，就是你刚下载 jar 的地方。有人不知道 jar 在哪里下载吗？ 诶，那个，a r 在那个，在 blog，有人不知道 blog 吗？看得到吗？看得到吗？看得到 blog 吗？HTTP 双斜线 blog 点那 only. o com. d tw，然后在右边这边 framework 点进来，然后第一篇文章。 这个 A R P for injury 动手做做看，进来就这两个价，OK 哈，然后就回来到这里，然后把那两个价加进来，然后点 OK。 到我们的那个 activity，那我们 activity 就不继承，就是不继承，不直接继承那个原本的这个 activity，我们继承的是这个 amazing activity。 amending, am amending activity，它必须要那两个那个 u n e m p l e m e n t 的那个 m e 名词。那大家点一下左边这边那个问题，然后把它加进来就可以。那这样子我们就加那个，就是我们那个。 那个 activity 哦，那我们再另外加我们的 action，就是我们要切换画面的 action。那我们可以先做几个 layout 出来，我们可以在我们用 new 那个 layout，大家知道知道在 layout 在哪里吧？在 resource 底下 layout，然后点右键，一 m 哎，不好意思，那个 other 里面会有。 enjoy time out of the fire 那 firewall named nine 那么进来的话先丢个东西吧 有个 test view 好了，再有个 button，那进到 test view。 哎，那刚有那个提到说，那个我们先，我们可以再先这边，我们回到这个画面，我们点 Window，然后点 Show View，在 Other 里面。 在 General 里面有一个 Properties，点开，那一般我是会拉到这边来的，然后大家可以把它拉大一点。这这边可以看到那个物件的属性呢，就像就像这个 Rotate View 的话，我就可以在那边改它的那个。 它的那个文字有没有？这边打一二三四五六七，就可以在这边直接那边改，就也不见得要进去那个里面改这些文字之类的。那这边也可以改改宽度啊、大小之类的。嘿。那可能我 <coughs> 我点 button，那我可能要改。 他的那个 test 的话，就，然后我们回到我们的那个 man 的那个 time 的那个 time 了，那我们帮他做一个 button，让他可以去劝局那个 view。 把我们的 button button 名称改一下好了，这样我们等一下比较好找，叫 main button 好了。还有我刚刚那个 layout 的 button 顺便改一下，因为不改都叫 button button button 一 button 二 button 三。 等下找就很麻烦。然后我们就可以。 然后我们有了那些 layout 之后啊，那我们去 create 就是 create 我们的 action，就是我们要把这些 layout 加进去的 action。那大家在可以在那个 Package 局这边点右键，New Class。那可能叫什么？叫 Main Action 好了，这是我们主要的 action。 Action 必须要继承那个 Amazing Action。那一样哦，有那个 Unimplemented m 方法，把它加进来。那大家可以看到这同版的。 那我们这个每一个选，大致就先忘了转档，等一下啊！大家记得那那些就是。 差没了啊！就是改完之后，先记得先 Ctrl S 去存档一下，因为不然你在你的那个、你的、你的那个 Java 档里面，就是没有办法去读到你那个菜单里的那些 Button 的。 大家可以直接去抓那个抓诶 main main 的 main 的那个 button，那可以在这边先宣告 button b u t t o m main button，等于 by view b y ID， 那个 main button，那它必须转型哦，大家记得。那我们让，当我们点选 main button 的时候，我们先帮 button 加那个 listen。 형한테 하기는 안 그래 그랬었나 那当我们 click 的时候，去 select，还是 select 谁呢 s e l e c t s e l e c t 去圈聚成 l a e y o r t one。好，这样就完成我们第一个 action。然后我们可以就要把这个 action 加进我们的那个 activity，Hello Activity。从这边去 add，add action。 action 是 man action。 new，去要先去 new 一个 manager，那 manager 里面要丢它的那个 activity，activity 当然就是我们这个 activity，所以是 hello activity。 给他给 view ID，就是他他他的那个他他要显示的 view，那我们 main action 的 view 是二点六点 main，我们这个 main 这个 view，然后呢，这是我们第一个 view 就。 建立起来了，那有了这个之后，我们也不用不用去 set 那个 ContentView，直接 set 就好了。 先再做第二个那个第二个 action 哦，那方法其实差不多，直接 new 一个 class，然后叫 second 好了，second action。 然后一样哦，一样要继承那个，一样继承 a main action，然后把 unipole 加进来，还有 constructor，那我们让。 让它去抓，去去连到我们的那个 l a y o u t One 的 Button，那我们先亏一个 Button。 layer one 的 button。那大家记得把 i m p 要，诶，对，这边 button 是要 i m p o t 的，然后记得抢转型，然后一样让就是让 button 去 listen 那个点选的时间。 这边要记得加分号，不然会没有分号，就会错。 那个 second 的 action 之后，再一样把它加进 activity 里面。 然后这样就可以把它 run 起来看看。哦，我又忘记了。大家 run 的时候真的是要记得。 记把 target 改成 m a n o n 不然它每次都会开一个新的，会很慢。不好意思，稍等一下吧。那边有什么问题吗？ 哎，不好意思哦，那个刚这边啊，有生命周期的问题，刚看错了，所以不能放在那个多 i v e 里面。就在 create 的时候就要先 create 起来，所以把那个剪掉贴在这边，拍谁拍谁。 就有了。啊，到这边大家有什么问题吗？有没有跟不上？哪边有问题？哎。那，哎，我稍微再讲一下好了，就是在 main 这里啊，我们先继承那个。 Amazing activity。然后啊，我们要加进一些我们的加一些，就是我们要显示的 view，所以我们把 action 要加进来。那我们先去 create 一些 action。那我们刚刚 create 了 main action 跟 second action。 那我来讲一下，就是 Action。那我们进来这个 Man 这个 Action 之后啊，我们要继承那个 a m a z i n g Action。那 a m a z i n g Action 里面会有那个 u n i m p l e m e n t 所以你刚继承时，刚继承完了之后，它会有一些问后，一个律师会警告你有些问题，所以你只要点点这边，诶，我把它拿掉好了。 就会出现这种问题哦。那你点这边，他跟你说要加入这些 Unipom 们的那个 Mesa，你只要把它加进来就可以解决掉了。那在度在这个 Action 里面，就是就是你那个 Layout，希望你希望那个 Layout 里面会呈现做的事情。那我希望我那个 Button 啊，可以可以去。 去更改就是切换页面，就像这样，可以点 button 的时候会去换到另外一个 l a y o u t 那个另外一个 view 啦。所以我去我去那个 set button，我去 create 一个新的 button，然后去去找找到这个这个 main 的这个 button，就是在这个这个 l a y o u t 里面这个的这个 l a y o u t 是。 就是在 layout，哎，在 main main 里面的这个 button，那我去找到它之后，哎。 就是找到这个 button 之后，那我们让 button 去 listen listen 事件，所以我就 say on click listen 了，然后去，那当我点选这个 button 的时候，我去 select view，去 select 到 layout one 这个 view，这样得到没有 OK 吗？ 雷雷奥的那个 button 的名字，那就是，哎，可以你们自己取啊，那就是要记得，像像我在 main 的这个，诶，我开错了，拍谁？我在 main 这里的 button，大大家可以先到这边来，那我不知道他有没有开 property，如果没有的话，就看着那个点 window show view，然后 other，然后再 general 的这个 pick。 资料夹底下会有一个 property properties，那我是已经开了，所以会显示灰色的，那会出现这一栏，那大家大家可以从这边拉一个 button 进来，那我就不再拉了，然后往下拉拉拉，有个 ID，那像我在这边我就取名叫 main ID，因为我比较好记嘛。 Man man button，那就是以你们就是最方便去记的方式，就记得它是哪一个 view 的 button 就好了，就是以你们最方便的方式去记，去去去命名呢。那像我在 layout one 里面的 button 就叫做。 这叫做，哎，我又开错了，不好意思哦，奇怪，就叫 Layout One Button。那当当然了，如果说你在写程式，不会这样取啊，我现在只是方便我记而已。 对 activity 跟 action 还有什么其他问题吗？那其实我在那种这边这个 activity 啊，那像我在刚启动的时候，我就会先去做 select 个 view，select 这个 main 这个 view，所以就可以就是大家可以开起来的时候，就会先看到就是。 就是 main 这个 view，其实如果你们觉得要比较明显一点啊，大家可以有点错，大家可以去那个菜有把这个文字改掉，改成改成。 Layer One 就 a i m man 好了，我打错了还是这样，就会比较明显看到就是切换到哪一个那个，例如。 然后大家一猜，就是说，那个像大陆可能要记那些名字啊，就是如果写很多很多个 layout 或者是很多个 button 字的时候，就你不不用强记那个名字，就是你打 R 点 layout 点，如果它就会显示出来。如果如果没有显示出来的话，你们可以你们可以用 auto 加 斜线，它就会提示提示你说有哪些东西可以使用，那你就可以用选择的方式，这样就不用记一堆，就是你只要知道是哪一个就可以了，不用把那个名字强记起、强强背起来之类的。 问题吗？还是说，让我切到哪一个 package？